俺は高橋圭介そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制す温存していたものは全て吐き出す てくるのかどうかさあどうだ ないんですか技術技術何なんですか裏技裏技90度越してんだよですよね今でも忘れないよこの FC に乗せられて赤城んに連れてこられた時